ketip oh sempat lapas ah angkat bawa sini coba kip pegang pegang kak ini ini gitu sini aja pegang mantap mantap